Mix. Ich bin hellwach, Early Bird, hol mir die Band. Hoppe aus dem Bett, wow, Money make the dance. Warum soll's mir schlecht gehen, wenn die Kette glänzt? Warum soll ich machen, was du machst? Ich set die Trends. Ho hoppe raus und fühl mich richtig gut. Hab schon eingebaut und mach jetzt Business Moves. Hoppe raus und fühl mich richtig gut schon eingebaut und mach jetzt Business Moves Ganzen Tag am Hassen, weil dir niemand etwas schenkt Ich step aus dem Bett und kauf mir Sneakers von Durant Early Bird, trotzdem lange Nächte so intense. Bin ein Trapperholic, ähnlich so wie Gucci Manes DJ Dein Drip, Ebay, dein Drip Fake, Kim K Komm mit Ice auf the Chain Meine Bitch ist ne 10, auch ohne Cartier Frame Fruity Loop Drip, kannst vor lauter Farben nicht sehen Ey iPhone klingelt, es kommt wieder Money rein durch Paypal. Rapper wollen Verse, schicken Money über SEPA. Sie können sich kein Baggy leisten, schmeißen Pack im Met. täglich geht's um Kapital, ich verkauf kein Tee, bra. Ich bin hellwach, Early Bird, hol mir die Bands. Hoppe aus dem Bett, wow, Money makes the dance. Warum soll's mir schlecht gehen, wenn die Kette glänzt? Warum soll ich machen, was du machst? Ich set die Trends. Hoppe raus und fühl mich richtig gut. Hab schon eingebaut und mach jetzt Business Moves. Hoppe raus und fühl mich richtig gut. I gotta make it work uh, Immer große Fresse, ich glaub bald werd ich gemerkt uh, Fühle mich wie Space Ghost, denn ich sippe Burp Gib mir Space Ho, after Party Session free to turn Hol mir die Bag von der Mass, ja ich bin im KDW Wenn ein paar Racks, mach sie back, heute ist es kein Problem Denn ich bin am Clown, ja, Baddie auf mein Shows, ja, YSL auf wherever this go, yeah I got cash on me, I got money every way, huh Stacking it up, don't give a fuck on me, I'm getting paid, yeah Jibbity ist am Brennen, Asche fällt auf meine Chain, yeah Bleib auf meiner Lane, Early Bird für Kivas Gang Ich bin hellwach, Early Bird, hol mir die Bands Hoffe aus dem Bett, wow, Money make the dance Warum soll's mir schlecht gehen, wenn ich Kette glänzt? Warum soll ich machen, was du machst? Ich set die Trends Hoppe raus und fühl mich richtig gut Hab schon eingebaut und mach jetzt Business my spit.